Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangieji. Čia Tiško kanaliukas ir mūsų penktoji laida YouTube kanale. Šiandien kalbėsime apie tai, o kaipgi gali būti, kad daiktas prieš mus yra, o mes jo niekaip negalime pamatyti. Prisiminkime istoriją apie indienus, kurie nepamatė atplaukusių ispanų laivų Atrodytų, kaip taip gali būti? Gal čia pasaka? Na, kadangi seniai buvo gal ir pasaka, bet pagalvokime apie šiandieninį gyvenimą. Tarkime, mokslininkai šiandien tyrinėja kvarkus ir heksabazonus, jie juos mato, o mes, kad ir kaip išsilavinę bebūtume, visiškai nematome. Nors iš tikrųjų tas daiktas egzistuoja ir jis aplink mus skraido didžiausiais spiečiais, bet mūsų akiai tai nematoma, nes mes net nesuprantame, kas tai yra na jei norėtume priartėti prie realybės dar labiau pakalbėkime apie pinigus atrodytų kas gi gali nematyti pinigų ogi gali tarkime dvejų metukų vaikas bėga gatve jam po kojomis guli penkių šimtų eurų kupiūra jis ją ramiai peržengia ir nubėga nes dvejų metų vaiko gyvenime tokios sąvokos kaip pinigai nėra bet iš paskos bėgantis tėtis ar mama apsidžiaugs pamatė tą 500 eurų kupiūrą, to jau pat ją susivynios ir įsikiš į piniginę. Taigi, kaip matote, nėra savokos, nėra ir reiškinio. Kas atsitiktų, jeigu mes iš savo gyvenimo išbrauktume keletą pagrindinių nuolat vartojamų savokų. Pavyzdžiui, vyriausybė, tėvai, internetas, mokykla. Jei neliktų šių savokų, neliktų ir šių reiškinių ką reikėtų daryti šitaip pasikeitus gyvenimui. Gyvenimas iš esmės nuskurstų. Todėl, jei norime, kad mūsų gyvenimas būtų turtingas, turime turtinti žodyną. Būtent dėl to Michaelio metode labai daug dėmesio skiriama vaikų žodynui turtinti, nes turtinant žodyną plečiasi vaiko akiratis. Turtėja ir platėja vaiko pasaulis lygiai taip pat ir vertėjų biuro magistrai klientai be galo vertina vertėjus kurių žodynas yra kuo platesnis nes tai reiškia kad jie gyvenimą išmano geriau ir gali kuo nuostabiau išversti jų atsiustus kad ir pačius sudėtingiausius dokumentus todėl kaip sako austras filosofas liudvikas vitgenšteinas nėra kalbos nėra ir būties o jeigu norite susitvarkyti savo asmeninį gyvenimą, visų pirma, turite susitvarkyti savo kalbą. Todėl kitoje laidoje mes plėsime savo žodyną ir aiškinsimės, kasgi yra gematrija ir koksgi yra tas mislingas ryšys tarp raidžių ir skaičių. Be to dar pakalbėsime apie tai, kodėl kabalistai sako, jog visas pasaulis sudėtas iš raidžių ir atsakysime į amžiną klausimą, kasgi buvo pirma višta ar kiaušinis šį kartą tiek žiūrėkite bandykite ir jums pavyks iki